taleefankiisa waxa ku jira ilaahay subxaana wa tacaala unba og ilaahay unbaa og maanta anigu waad waxaan aqsan tahay ku talax tegay waad isdirirteene waxa ceebad aragtay halkan ka sheegay waxa masiibo meeshaa taalay halkan lasoo fadhiiso aniga ima qusayso saan horeyba idiin idhi anigu saydhkayga ayuunbaan ka hadlayaa inankii inantii ula hadlaya wuxuu leeyahy sawirka baa kaa haya haddii aad waxa aan ku faraya yeeli weydo facebook aan ku faafinayaa waan idin salaamay asxaabta sharafta leh meel kastoo aad joogtaan ramadaan wanaagsan ilaahay hanaga aqbalo ramadaanka waxaynu ku jirnaa tobankii dhexe ee ramadaanka waxaynu usii gudbaynaa insha allah dhowaan tobankii u dambeeyey ee ugu fadli badnaa ramadaanka ilaahay hanaga dhigo kuwii ku guuleysto ramadaankan iyo leylatul qadrigiisa insha allah waxaan rabaa inaan halkan maanta aan idin kusoo gudbiyo muxaadaro qayim ah aada u wanaagsan su-aal la weydiibayd mataqaana sheekh dirir e, oo ku saabsaneyd waxyaaba fara badan oo hadda waayan dambe soo baxay in rag soomaaliyeed intay gabdho muuqaallo ay ka qaadaan haddana mataqaanay ku rikateynayo oo dhahayaan muuqaalla caynkaasaan mataqaanay idinka helnaa haddii sidaas iyada iina sameyninna dee dhibaato badan la kulmaysaan ay leeyihiin yaa mataqaana yaa haynaa marka waa wax loo baahnaa in arrintaa iyada ah eh, mataqaana eh, laga hadlo maadaama eh, dee arrimahan hadda inta badan dumarka lagula dhaqaaqayo mataqaana ay ahayd arrin aada u foolxun oo rag badan oo weliba caan ah la yaqaano ay dhibaatooyin fara badan mataqaana ay geysanayaan marka arintan iyada ah ee sheekha uu mataqaana ka dhawaajiyey weliba muxaadarada qayimka ah uu kaga hadlay ayaa mataqaana waxa ay ahayd sawirada qaqaawan ee dumarka qaar intii laga codsado inay usoo diraan qof ninkii qabay ha noqdo ha noqdo qof kale oo ay saaxiib ahayn wuxuu noqdaba adi anyway intii sawirka asaga ah baxo kadibna qofka asaga gacansa ku dhaco ku dhaho haddii waxaan rab aadan ii samaynin waxaa weeye sawirada maan la wadaagayaa baraha bulshada marka waa kaalin muhim ahayd oo culamada inta badan saan arkaynay mataqaana aysan ka qeyb qaadan kana hadlin ayna habooneyd in mar badan arrintaa lagu celceliyo maadaama uu yahy waxaan isaga waxa hadda baraha bulshada yaalo oo inta badan dumar badan ay cabanayaan loo baahnaa in mataqaana ay ka hadlaan marka sheekhu aad buu mataqaana ugu mahadsan yahay sida wanaagsan ee arrintan iyada ah eh mataqaana uu oga dhiidhigay sharafta iyo karaamada dumarkaynu ay leeyihiin waynu garanaynaa halka diinteena islaamka ah ay ka istaagtay dumarkana waynu naqaanaa xilligii jaahiliga markii la joogay waan ogeyn in dumarka iyaga oo nool la aasi jiray hadda xilligan la joogo laftiisa dalaal waxaa jira markii ilmaha la arkay in uu gabar yahay laga soo rido oo mataqaana aan loo ogoleyn markii uu wel yahayna caadi uu yahay taasiba marka waxay diinteena islaamka ay samaysay in sharaf iyo karaamo ay mataqaana dumarka ay ku dhexleeyihiin oo aada loo sharfay diinteena mataqaana xuquuq aada u fara badani ay siisay inkastoo aynu arkeenno iyago oo mataqaana cabanayo oo leh xuquuq baa naga maqan marka xuquuqda ka maqan kulley ma naqaano laakiin ilaahay xoqoodi waa siiyey ma in shaamba lagu soo sawiray mataqana rajeynayeen ma in shay kastoo dhaqaaqa lagu sawiro miyay rabeen ma naqaano laakiin ilaahay xaq waa siiyey marka rag badan oo soomaaliyeed oo waxaa jira mataqaanay qaab aada u xun oo fool xun mataqaanay u fikro yaa mataqaana yaa jiro taasina aysan ahayn wax mataqaana haboon in gabar walaashaa ah ama hooyada ah eh, ama mataqaanay habararta ah eh, in aad mataqaana khasab kaga dhigto haddii aadan sidaan aad ii sameynin in waxaan doono aan kaa sameynayo ay ka mid tahay arintii shalay safiya ay soo gabagabaysay safiyatusma ayaa kamid ahayd oo mataqaana cabdi ciise ay tiri wuxuu igu rakaateeyey xataa aan ku iri kow iyo labaatan kun oo dollar baan ku siinayaaye walaalow arrintan aada wado jooji oo iska daa firi waad garan kartaa kow iyo labaatan kun oo dollar lacag yar ma ahan lacagta lagu xujeeyey marka gabdho badan oo iyagana soomaaliyeed iyagana sidaas oo kale yaa halka ayada ah iyo mid lamid ah eh, yaa ku jira iyagana oo arrintaa iyada ah eh, ilaa hadda ka cabanayo wax muxuuahaa ka qabtana aysan jirin marka ragga iyaga ah eh, in mataqaanay markasta la waaniyo la xasuusiyo diinta iyo waxa ay ka qabto waxa muhim ah aada u wanaagsan wey waxaan kula talinayaa culammada in arrimaha noocan oo kale ah inaysan ka aamusino markasta inay ka hadlaan bulshada mataqana loo wacyigeliyo hadda waan arkaynaa bulshada meel aad u xunbay mataqana ku socotaa haddii aan arrintan iyada ah iyo wixii lamid ah eh aan xal aan laga gaarin inankii inantii ula hadlaya wuxuu leeyahy sawirka baa kaa haya haddii aad waxa aan ku faraya yeeli weydo facebook aan ku faafinayaa waalidkaabaa ku arki doona ummadoo dhan baa ku fahmi doonta maxaad yeelaysa wuu xidhanaya gebigeedii waa kan qufushayda waa nooc addoonsiya iyadiina way og tahay xogteedii iyo sirteedii inuu hayo haddii amarkiisa ay qaadan weydo xataa xumaan hadduu ku samaynayo ay yeeli weydo halkaasuu soo dhigaya lamana garanayo cidda soo dhigtay ila kayn baa lagu wada jiraaye kayntaasaa la xulayaa markaa ceeb bay adduunyadii uga baxaysaa iyo ehelkeediiba wuxuu sababi karaa cadaawad iyo khatar badan iyo isdil wiilasha iyo gabdhaha qaarkood baa sawirro halkaa ku kala qaata dad badan oo da'yara waalida waa laga yaabaa inaydaan ogayne sidaasaa karkaarka lagu weydiiyaa ama diinta laga saaraa ama lagu addoonsadaa wuxuu sababi karaa in akhlaaqdu ay ka xumaato waxaynu aragnaa meelaha dadka had iyo jeer baraha bulshada ka soo baxa qaarkood baa sida ay magac u raadinayaan iyo muuqaal ama maal u raadinayaan isqaawiyaba gabadh isqaawinaysa meel arag waxay leedahay bahal waxaa la ii sheergaraynayaa meeshan aan leeyahayoo lacag badan baa ku helaya marka waa inay qaylisaa ninku waa inuu isqaawiyaa gabadha waa inay isqaawisaa dad badan buu qofkani doonayaa meeshiisa soo gelaya kadibna lacag baabuu ku helayaa wuxuu leeyahy magac baan ku helayaa waan muuqanayaa caan baan noqonayaa mid la barto balaayo dhan khiyaanadiibaa iyaduna ka mid a ah. qoyska oo maaragtay ay ku kala dhimanayaan qoyskiiyo uu ku burburi karaa khiyaamadii dhaqaalaha ayaa ka mida ah waxa uu keenaayoo dhibaatooyinka ka mida barahan bulshada lagu wada xidhiidhaya fudaysanaysaan xaalatal idmaan marka uu gaadho ee qofku aad u badiyo inuu qofka caafimaadkiisa waxu dhimo hadday tahay maskaxda iyo haddii ay tahay xubnaha tarankaba markuu aad u isticmaalayo qofku bahalkaas waxaa daraasadaha caafimaadku ay sheegayaan inuu waxyeeli karo qofka xinihiisa iyo xubnaha taranka waxa uu keenaa marka uu ilmuhu aad u isticmaalo dhaqdhaqaaqa yareeyo inuu miisaankiisu saa'id noqdo halkan uu dhiganaya xalawiyaad iyo waxyaaba macanle meelahan miyiga wax badan kuma hayne magaalooyinka marka la joogo halkan agtiisa talaajadii baa taalla wax macmacaan buu halkan dhiganaya shan saacadood buu kan u fadhiyaya xaggana waxbuu ka cunaya xaggana waxbuu ka cabaya ilmihii yaraaba yusbixu kawmatan min ashaxmi wuxuu marka dambe noqonayaa kuus xaydha oo ka dhiba kari waaya ile ma ciyaaro dhaqdhaqaaq ma sameeyo kadibna caafimaadkiisa halkaasuu ku baaba'ayaa macaan buu qaadayaa qofku marka internetkaasoo u shidan iyo mobaylkaasoo u shidan agtiisa uu dhigu seexdo waxaa macruufoo la ogsoon yahay khatar badan inuu ku keenayo raysiskiisaasi oo caafimaadkiisa uu khalkhalgelinayo dhibaatooyinkiisa waxaa ka mida cusla ayuu keenaa cusla qofka waxyaabaha had iyo jeer daawo waa waxaa ka mida inuu dadka la sheekaysto fikiruu maskaxdiisa isticmaalo bulshaawi uu noqduu dadka la qoslo jawigiisa wax iska bedelo marka uu noloshaa ku sugan yahay gaarka ah ee agabkaa uu isticmaalayo ciduu la qoslaya ciduu la shakaysanaya ciduu la faraxsan yahayna aanu jirin caalam kaluu gelayaa khiyaaliya marka waxaa laga yaabaa ilmihiioo ku soo eegayaad arkaysaa dadka dadka u isticmaala bahalkan xawilan haddana wuu kusoo eegayaa waxaa sidii bahalkii tom jerinka la odhan jire meelaha iskriinka tvga ka bigbiglayn jiray qofkii yaraaba noocaasuu noqday indhihiisu way ku dhaafsan yihiin qaybubu ku jiraa uu baxsan yahay waa aahaarta iyo raadka jeer uu leeyahay isticmaalka baraha bulshada markaa ilaa sideed qodob baan sheego asbaabtiisa ah.